До начала специальной военной операции, то есть до 24 февраля сего года, эта русофобия скрывалась под маской лицемерия. Убили, конечно, Дарью Дугину, но хотели убить и ее, и ее отца, естественно, обоих. Я видел некую форму системного остервенения против русского мира. Всех вокруг нас готовят к, к тому, чтобы граждане начинали затягивать пояса. Это полностью мафиозная структура. Я могу об этом судить, например, по свободе слова, по поведению французских профессоров. Выбивали глаза по приказу французских властей на официально разрешенных манифестациях. Анатолий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде всего, спасибо, что выделили время для нашей беседы, для того, чтобы обсудить некоторые недавние и не очень недавние, наверное, более все-таки глобальные вопросы. И начать хотелось бы, наверное, со следующего. А, с такого вопроса, который еще буквально несколько дней назад занимал а, главные полосы практически, наверное, всех ведущих российских СМИ и СМИ за пределами России – это убийство а, Дарьи Дугиной. Как вы считаете, для чего вообще, в принципе, был э, совершен вот этот, э, по-другому его, наверное, никак не назвать, теракт? Благодарю вас за этот вопрос. Да, убийство дочери философа Александра Тугина Дарьи – это подлинная трагедия современного мира. И мне кажется, у меня взгляд Запада, то есть я смотрю с точки зрения, у меня есть возможность поставить себя на точку, на точку на ваших противников идеологических. Происходит некое стирание в английском смысле слова cancel врагов, идеологических недругов западного мира. И когда вы анализируете то, что произошло на прошлой неделе, потому что убили, конечно, Дарью Дугину, но хотели убить и ее, и ее отца, естественно, обоих, вам нужно всегда помнить об этом термине русофобия. Если анализируют этот трагический момент, забыв о ненависти к представителям восточнославянских народов, которые питают отсюда с запада, этот разбор будет неверный. Прежде, до начала специальной военной операции, то есть до 24 февраля сего года, эта русофобия скрывалась под маской лицемерия, под словами о демократии, свободе, толерантности – Теперь же эта маска была сорвана теми, кто носил ее в течение десятилетий и поучал вас, как вам нужно обустроить ваши страны, будь то Беларусь или Россия. И вот теперь, ввиду того, что здесь истеблишмент и его идеологи проиграли доктринальную битву, теперь своих соперников, ставших откровенными врагами, начинают стирать. Cancel. Есть такой термин «стирание культуры» или «культура стирания». Cancel culture. Культура отмены еще по-другому называют. Да. Mm-hmm. И теперь я это видел здесь на своей шкуре, как вас стирают а я преподавал и в Сорбоне, в университете Ницце, я доктор этого университета, то есть я как бы есть продукт современ... современного западного мира. И я видел некую форму системного остервенения против русского мира, которая, которая как вы знаете, э, поднималась медленно вот из года в год. И здесь как бы ждали последнего претекста, чтобы наконец-то начать вас уничтожать, физически уничтожать. И это остервенение по отношению к восточным славянам, которые я вижу отсюда, оно уже себя здесь не сдерживает. То есть отсюда начали открытую войну против вас. Когда я анализирую, что происходит, что э, э, декларации, которые я слышу и в Минске, и в Москве, и я всегда чувствую и анализирую это как всегда некую возможность наладить контакты. Вы все-таки, возможно, на Западе остаетесь нашими партнерами. Так вот, надеюсь, что это, еще раз повторяю, подлинная трагедия теракта, произошедшего в Москве, и убийства Дарьи Дугиной, поможет вам понять, что здесь создали за последние десятилетия русофобскую элиту, элиты ее сложно называть, потому что ее никто не избирал, но вот уже несколько поколений, как западные университеты производят селекцию по принципу ненависти к представителям традиционных народов. И я это проанализировал в своей последней книге, которая вышла в Москве буквально несколько недель назад, «Системный антибелый расизм» о том, как западный истеблишмент ненавидит, презирает собственные народы, которые он уже частично нормализировал с этой культурой отмены и так далее. И вот теперь они смотрят на восток Европы, и они видят в традиционных лидерах ваших стран, в лице господина Лукашенко, в лице господина Путина, тех, кто были представителями их собственных предков и их подлинная воспитанная, я бы даже сказал, выдрессированная ненависть к своим предкам, которых они уже не видят здесь вокруг себя, она переносится на восток Европы. И они откровенно говорят между собой, я читаю э, то, что пишется здесь в парламентах, в Рикстагах, в Бундестагах. Я владею французским, и немецким, и шведским, и итальянским языками. То есть уже не скрывается. Мы, я открываю кавычки, говорится здесь, мы уже нормализировали в большинстве своем наши собственные народы. Но вот там, на востоке Европы, остались еще эти традиционные ценности, которые вкраплены буквально в истеблишмент, в подлинную элиту ваших стран. Это, эти традиционные ценности прописаны в конституциях ваших государств. И это невыносимо. И пока они вас не нормализируют, <laughs> если позволите такой термин, вас не деконструируют, они вас в покое не оставят. А если они вас не смогут нормализировать, они вас будут убивать. Не кажется ли вам, что э, целью был выбран именно Александр Дугин по той причине, что он, наверное, один из таких самых видных, пожалуй, э, мыслителей, консерваторов. Если сейчас проанализировать реакции западного истеблишмента на этот теракт, на это, я бы сказал, подлое убийство, можно с точностью сказать, что стереть хотели, я думаю, не Александра Дугина, а их обоих. Целью были оба. Потому что сейчас, когда я читаю все, что публикуется в Париже теми же самыми профессорами, так сказать, специалистами по России, по славянскому миру, русистами и славистами. Нет ни малейшего сожаления в этом убийстве. Александра Дугина продолжают, э, продолжается клевета на него. То есть его дочь убита, об этом холодно сообщается, как о случившемся факте. Я, я обращаюсь к центральной прессе Парижа, Берлина, Стокгольма, Рима, к официальным источникам ну, и газетам, которые субсидируют эти правительства. Можно сказать, официальные источники. И после этого начинается клевета на Александра Дугина. Его, например, постоянно преподносят как неким националистом. Что если вы знаете, что такое евразийская теория, то есть когда вы э, позиционируете себя как представителем российского общества, которое есть мультиконфессиональное и мультинациональное в течение столетий, националистом быть невозможно. Если вы откроете крупнейшие газеты, которые я читаю ежедневно, на него, на Дугина, Александра, отца погибшей Дарьи, продолжают клеветать. Но это есть то, что один немецкий философ Ницше называл местью свидетелю. Потому что Дугин, например, приезжал сюда, на Запад, постоянно и вступал в дискуссии с такими персонажами, как э, Бернар Умхри Леви и так далее. И против этих э, соперничества э, на философском уровне проигрывались его западными оппонентами. И теперь началась месть проигравших, проигравших на фил философском плане их всех надо уничтожить как свидетелей собственного идеологического поражения западного истеблишмента и их идеологов. Если э, коснуться той политической обстановки, которая сложилась в ЕС с момента начала специальной военной операции, скажем так, э, то можно заметить, что э, западные политики пользуются популярностью далеко не у всех э, западных граждан. Вот взять ту же отставку Джонсона и все в таком духе. Так вот, какова сейчас э, политическая обстановка э, в Евросоюзе? Во-первых, всех вокруг нас готовят к, к тому, чтобы граждане начинали затягивать пояса. Это было и раньше но сейчас это становится откровенной доктриной. То есть призывают граждан Германии, граждан Франции, Италии к тому, чтобы готовились к трудной зиме, чтобы заготавливали дрова, чтобы заготавливали пищу, э, чтобы просто продержаться в случае нехватки э, продуктов, и людей подготавливают к, э, концу благосостояния. То есть очень это любопытно. Те политические деятели, которые действительно пользовались этим благосостоянием, говорят как буквально несколько дней назад Эммануэль Макрон в своем выступлении к французскому народу сказал, ну вот теперь это благосостояние закончилось. И очень многие э, журналисты все-таки по по пошутили по этому поводу. Ну, может быть, для вас оно когда-нибудь закончится, а мы его давно уже много лет не видели. Вот. Да. И что еще нужно отметить? Это некую, некое изменение сознания западных граждан, европейских, моих, э, например, французских сограждан, потому что я гражданин и Франции, и Швейцарии, их, в общем-то, они прошли некую форму негативной, отрицательной селекции за последние годы. То есть они абсолютно не способны к долгосрочному критическому мышлению. То есть, ну, поворчать, похихикать и снова опустив головы разбрестись по своим квартирам. И потому что это все-таки весь этот истеблишмент избирается не инопланетянами. Все-таки это западные граждане выбирают своих правителей, которые занимаются откровенной коррупцией. Буквально несколько недель назад было открыто дело по гигантским, как говорится в современном э, русском языке, откатах э, такой фирме, как «Альстом», которую, по словам, э, которые, по словам, получил министр финансов Франсуа Уланда Эммануэль Макрон, потом ставший президентом Франции. Было открыто уголовное следствие по этому вопросу. Никто об этом особенно ну, поговорили пару дней и забыли. И что очень любопытно, что так называемые либеральные элементы у вас в Беларуси, в России представляют наш мир как некая форма идеала, где нет ни бедности, ни коррупции, истеблишмента. И это ложь. Напомним, что за несколько недель до открытия этого уголовного следствия, где, в общем-то, главным последственным является президент Французской Республики, был другой скандал на миллиарды против э, касающийся откатов, прошу прощения за этот термин, от международной фирмы Uber э, французскому правительству. И, дай бог памяти, министр информатики Франции э, Жан-Нуэль Баро выступил в парламенте и сказал, ну, господа французские депутаты, вы уж извините меня, пожалуйста, но я не могу заниматься этим делом, потому что моя младшая сестра Элен является одним из директоров этой фирмы для Европы. Этот господин Баро, министр Макрона, один из бывших э, сокурсников его в том же самом университете. То есть это люди из единого мирка не забудем и того факта, что э, Францию, такую просто как привести пример, постоянно сотрясают коррупционные скандалы. Бывший президент Франции Франсуа Саркози французским же судом осужден на год тюрьмы не условно, как это было для его предшественника Жака Ширака два года условно, он уже умер, а полный, нормальный э, срок заключения – год тюрьмы. Он еще подал апелляцию. То есть есть некая прикоррупционная преемственность. И это, эти сведения, естественно, официальные из судов Французской Республики. И если вы заинтересуетесь, что происходит, какая пропасть разделяет беднеющий народ Европейского Союза и их истеблишмент, который параллельно получает вас, это здесь действительно некая форма сатиры, постоянно получают вас как вам нужно обустроить ваше государство. Я напомню белорусам о том, что посол Французской Республики в Минске, э, недавно э, объявленный персоной Номграта господин Деля Коста, когда он приехал к вам в Минск, он сказал, я не буду вручать уверительные грамоты господину Лукашенко, а я буду общаться с гражданским обществом. Вы просто подумайте, какое презрение к дипломатической европейской традиции вы только можете представить, если посол Беларуси в Париже или посол России в Париже во времена этого ужасного, э, в общем-то, подлинного геноцида по отношению к французскому народу, что наблюдалось во времена э, движения желтых жилетов, когда э, жандармы выходили на улицы, и полицейские просто стреляли откровенно по глазам молоденьких девушек, которые участвовали в этом. Они опубликовали книги, это известный факт. Просто выбивали глаза по приказу французских властей на официально разрешенных манифестациях. Вы только представите, что вот какой-нибудь посол Российской Федерации, скажем, приедет в Париж и говорит, и, и, и заявит, вот я не буду вручать своих верительных грамот президенту Французской Республики, а обращусь-ка я к э, э желтым жилетам это то же самое. И вот это, это действительно может показаться неким комичным фактом, но это некая форма ненависти, которую, которую можно назвать русофобией, которая есть форма еще некая зеркальная форма ненависти изначально по отношению к традиционным собственным народам. И Каждый раз, когда речь заходит о взаимодействии с вами, всегда сразу выдается некая формула, которую как будто вырабатывает некая матрица. Или же вас нужно изменить, нормализировать, или, вернемся к этому трагическому теракту, убийство дочери Александра Дугина Дарьи убить, стереть вас физически. Угу. И Беларусь, Россию очень часто упрекают в том, что здесь нет свободы слова, здесь очень жесткая цензура и вообще в информационном поле полнейший авторитаризм. А вот как на Западе с этим обстоят дела? Я имею в виду с цензурой, с альтернативными мнениями и с преследованиями тех же журналистов. Ну, перед вами сидит э, превосходный экземпляр. То есть я был принят во все университеты, ну не во все, но э, в университеты Франции на самом высочайшем уровне. Меня пригласили преподавать в Сорбонну. После этого меня пригласили преподавать в университет Ниццы. Предоставили там докторскую степень за мои исследования по Набокову и Ницше. И когда поняли. То есть мое послание прошло о том, что я не желаю участвовать в этом геноциде. Ни, ни России, ни Беларуси, а вот французского народа. Просто я не желаю суть, быть соучастником в уничтожении физическим и психическим народа, который предоставил мне кров 30 лет назад моя докторская диссертация подверглась откровенному плагиату под аплодисменты и французских, и американских, и э, немецких э, профессоров с участием либеральных профессоров так называемой пятой колонны УАЗ. И как только, потому что, естественно, все ждут окончания э, этой специальной военной операции, это пятая колонна УАЗ, они ждут, когда, наконец, они снова смогут приезжать сюда и получать эти подачки в конвертах, коему я был свидетель, когда преподавал в России, э, во французских университетах. Вот. Да. То есть это полностью мафиозная структура. Я могу это судить, например, о... Я могу об этом судить, например, о свободе слова по поведению французских профессоров – профессоров французских университетов, будь то университеты, э, субсидируемые государством, то есть когда они госслужащие, или э, профессоров частных университетов. Как только объявляется политическая линия, генеральная линия, как говорили в Советском Союзе, во Франции, все сразу, как один, начинают подписывать хвалебные петиции во славу решения своего государства. Э, и как только курс меняется немножко, все сразу, как говаривали в одно время в Советском Союзе, меняются вместе с курсом. И это действительно некая форма трагичности, трагикомичности даже, я бы сказал, потому что подрастающее поколение видит, что идеалом является абсолютное лакейство. И происходит тот же самый негативный отбор, о котором я э, упомянул, упоминал ранее. То есть некая селекция новых поколений по принципу лакейства по отношению к решениям своего правительства. И когда мы знаем, что такое решение европейских правительств и что эти решения изначально вырабатываются в Вашингтоне, а до этого э, на факультетах, на гуманитарных факультетах э, от тех же самых Соединенных Штатов Америки, где сейчас предлагают уже половые отношения между людьми и животными, или давать э, человеческие права, но ну, права человека, да, э, обезьянам, высшим приматам, вы можете понять, о чем идет речь и о том, что когда я здесь призываю э, западные традиционные структуры обратиться к Беларуси, обратиться к традиционным структурам, слитым с государством в Российской Федерации, то это некая форма человеколюбивой гуманистической деятельности. Потому что если оставить Западную Европу и те традиционные народы, те части, которые еще существуют здесь и которые страдают от того, от тех решений, которые э, им спускают э, их истеблишменты, которые передают решения из Вашингтона. Да, еще одно, максимум два поколения, и здесь, в государствах Западной Европы, уже не будет более никого, кому бы вы могли бы обратиться с э, целью установить некую форму диалога и сотрудничества. Что ж, спасибо вам большое, что выделили время. Спасибо за интересные и развернутые ответы. До свидания. Благодарю вас за ваши вопросы и всего вам наилучшего.